أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة إن Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih pelimpah kasih maha penyayang pencurah sayang wahai insan bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam dan Allah menciptakan pasangannya hawa dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum berpikir. Maha benar Allah dan maha agung.